Hallo julle, dit is baie lekker om by Morletta te wees. Ehm um, ek onthou uh eh, dis eintlik nou al amper jare terug wat ek laas by julle <laughs> Bybelskool was voor die lockdown laas. Uh so dit is baie lekker om saam met julle te wees. En veral oor hierdie topic, ek's baie passievol oor hierdie topic. Ek bly maar 'n evangelis. Ek is baie lief daarvoor om met mense te kuier rondom geloof, mense wat die Here nie ken nie, mense wat ver van God af is en ek weet uh, Morletta Park het ook 'n hart, het ook 'n hart vir evangelisasie. So ons ons bereik het, ons is in 'n tyd in die kultuur op uh, op die oomblik wat uh, ons ou metodes van evangelisasie nie meer genoeg is nie. Beteken nie dit kan nie noodwendig meer werk nie, maar ons het ehm um, ons het nou iets nodig wat wat ons noem apologetiek en ehm um, daar's my gevra ek moet 'n 'n 4 sessie reeks doen oor apologetiek. Nou wat so goed is apologetiek? Ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor daaroor gesels. Maar ek is 'n evangelis. Ek hou daarvan om met mense te gesels oor geloof, maar ek kom agter dat ehm um, 'n klompe jare terug ek weet Billy Graham vertel altyd die storie dat uh toe hy uh, ek, ek praat nou van jare terug hulle uh span as hulle vlieg hulle so dan sit hulle uitmekaar uit so en dan uh, kan hulle nou lekker met mekaar uh, dan kan die mense lekker gesels met die passasiers oor die Here en so meer en hy vertel hierdie een storie dat hy sit met uh, die vier geestelike wette boekie voor hom dit is nou Billy Graham hy sit in die vliegtyg uh En hy hy's hy daar by die Sondagsgebed wat hy bid hele in die einde as jy sê net nou maar oorgawe wil maak aan Christus. En terwyl hy met die boekie sit, het uh, een van die ander passasiers om hom se lipstifie geval en as hy op die grond rond in die ligwaardin is hy op haar knie besig om die uh, eh, lipstifie te soek. En te, toe hy sy hier by hom kom, hy by sy knie kom, toe wys hy vir haar die gebed en hy sê terwyl jy nou op jou knie is, wil jy nie sommer hierdie gebed bid nie. En sy kyk dan aan toe sy die gebed sien, toe bars sy in trane uit in sy in sy maak 'n oorgawe aan die Here net daar. Ons ons hoor al lank van sulke tipe oorgawes vir jare lank, maar weet jy wat, daai tipe oorgawes deers daar raak al hoe skaarser en skaarser. Uh, hoekom is dit so? Is dit omdat die gees van die Here nie meer werk nie? <laughs> Nee, natuurlik nie. Is dit om die evangelie nie meer uh, omdat die evangelie outdated is? Nee, natuurlik glad nie. Maar Tim Keller verduidelik vir ons. Ons lewe, ons het destyds uit 'n era uitgekom, soos daai voorbeeld met Billy Graham waar ons die ganse eh, lewens en wêreldbeskouing van ons mense was Christelik gewees. Al was hulle nie noodwendig Christene nie of aktiewe gelowiges nie. Al het hulle nie noodwendig 'n doelbewuste oorgawe gemaak aan die Here nie of 'n doelbewuste besluit geneem om Jesus te volg nie. Um hulle breë raamwerk was Christelik georiënteerd om die Christelike narratief ons kultuur gevorm het. So as jy vir hulle sommer net so 'n gebedjie soos Billy Graham eh, onder hulle neus gedruk het, was hulle klaar reg, hulle het verstaan, jy weet God moet daar iewers wees, jy weet ek is 'n sondaar, ek het 'n pak slaag <laughs> nodig. Jy weet, um, ek het nodig om na God toe te kom. Meeste mense het dit geweet en dit verstaan. So daarom het jy baie keer in daai dae baie vinniger vinniger oorgawe sou kry en en uh wat eintlik uh soemloos was in baie probleemloos. Maar Tim Keller verduidelik vir ons baie mooi. Hy sê as jy nou kyk, on, die samelewing het so verander. Die kultuur het so verander. Ons leef vir die eerste keer nou in Suid-Afrika nie meer in 'n tipiese Christelike apartheid tipe van era nie. Ons leef in 'n multikulturele, multi uh uh paradigma samelewing. Ons leef in 'n samelewing waar daar verskeie paradigmas heers. Vandag is die ons werk saam met moslems en boediste en hindoes en ateïste en agnostisie. Ons werk vir die eerste keer in die geskiedenis in Suid-Afrika werk ons met mense intussen mense wat nie dink soos ons dink nie en wat nie glo soos ons glo nie. En daarom ehm um, werk ons met hierdie dissipline wat ons noem apolo apologetiek. Dit beteken apologetiek uh kom van die Griekse woordjie apologia wat beteken om te verdedig of om sterk te staan. Dit is eintlik 'n militêre term. Dit gaan oor die rasionele verdedelike uh, verdediging van die Christelike geloof. Nou um, ek gaan nou nou 'n bietjie meer daaroor sê. Maar vir die eerste keer in die geskiedenis in Suid-Afrika raak dit vir ons nodig om om met mense te kan gesels oor geloof, om nie net vir hulle die evangelie te gee nie, maar om vir hulle te sê waarom hulle die evangelie moet glo. Nie net wat hulle moet glo nie, maar waarom hulle dit moet glo. Maar kom ons begin by die begin. As ek praat van ons um, um, en ek gaan sommer hierdie reeksie van 4 gaan ek noem redes waarom ek glo. As ek praat van geloof, waarvan praat ek? Ek praat nie sommer net van geloof en spiritualiteit in die algemeen nie. As ek praat van geloof, dan praat ek van geloof in 'n teïstiese wese. Met ander woorde, wat is 'n teïstiese wese? Teïsme, um, ons is almal teïste, ons en die Jode en die Moslems is teïste. Die Christelike glo uh, ons as Christene glo dat God teïsties is. Dit beteken hy het twee kenmerke. Hy's transcendent en immanent. Transcendent beteken hy het die skepping gemaak. Hy staan onafhanklik van sy skepping. Hy het nie sy skepping nodig om te funksioneer as 'n wese nie. Hy's onafhanklik, autonoom. Hy kan op sy eie funksioneer. Maar dan sê hy ook immanent. Dit beteken hy's in sy skepping teenwoordig. Hy werk in sy skepping. Sy vingerafdrukke, sy voetspore kan in die skepping ge gekry word. Soos ek praat van geloof, dan praat ek in die eerste plek van geloof in 'n teïstiese God, 'n teïstiese wese wat vir ons geopenbaar word deur die lewe van Jesus as ook sy plaasvervangende versoeningsdood aan die kruis, sy liggaamlike historiese opstanding soos vir spieelwolk word in die vroegste belydenisse. So as ek net sommer net praat, die res van die tyd, die res van die vier sessies, gaan ons sommer net praat van om te glo. En as ek daarvan praat dan dan is dit wat ek bedoel. Ek bedoel nie sommer net geloof in enige opperwese nie of uh die tipe geloof wat 'n moslim ook kan hê nie. Ek praat van die tipe geloof wat ons vanuit die Bybel uit ehm uh wat uit die Bybel gebore word en ons verstaan van 'n drie-enige God soos aan ons geopenbaar deur deur Jesus. Nou kom ek begin met 'n met 'n storie om vir julle te sê waar ek aan hierdie topik gekom ehm um, en, en hoekom is hierdie so belangrik. Jare terug toe ons nog toe ek nog geswat het, op die RAU, skus, ja, ek het op die RAU geswat en toe kom ons tikkies toe en toe in my my 4de studiejaar, uh teologiese studiejaar, my eerste jaar op tikkies, toe kom professor Rick Armstrong. Uh hy was 'n praktiese teoloog uh, uit uit die FSA uit op daai stadium. En hy kom met ons klas gesels oor evangelisasie. Hy het 'n hele paar boeke destyds geskryf, uh, die van julle wat uh, omtrent jy oud soos ek is, sal onthou uh, Service Evangelism, is waarvoor hy baie baie bekend gestaan het en dat hy ook 'n baie oulike boek geskryf het wat ek ook gelees het uh The Pastor as Evangelist. So Rick Armstrong was een van die vooraanstaande ouens op evangelisasie gewees. En hy kom na ons klas toe die dag. Ons is 'n eh, 4de eh, eh, jaar studente en hy vra vir ons die volgende vraag. Hy sê: "Tell me why you believe." Sê vir my waarom jy glo. En uh hy gee die klas toe letterlik geleentheid. Eh, en en, en en hy gee baie geleenthede. Die van die studente antwoord toe. Hy gee omtrent so 15, 16, 17 studente kans om te antwoord. En party het vir hom gesê, "Wel, e, ek glo dat ek uitverkies is." Ander mense het vir hom gesê, "Nee, wel, ek glo want die Heilige Gees gee vir my geloof." Uh daar's weer ander mense wat gesê het, "Ek glo ehm um, want uh die Bybel sê vir my dat dat ek moet glo." En so gaan hy aan en aan en aan en uiteindelik toe almal klaar gepraat het, toe hy nou hy's baie genadig hierdie professor Armstrong in op sy nederige manier sê hy toe baie dankie vir julle vir julle bydrae en vir en vir die goeders wat julle eh, vir my gesê het. Hy sê maar almal van julle het vir my gesê wat jy glo. Nie waarom jy glo nie. Met ander woorde as jy sê die Heilige Gees gee vir my geloof, dan beteken dit Jy glo in iets soos die Heilige Gees. Jy het al klaar 'n leap of faith gemaak. Jy glo dat God bestaan. Jy glo dat jy glo dat God die enig is. Jy glo dat die Heilige Gees bestaan en daarom kan jy glo dat die Heilige Gees vir jou geloof gee. Maar jy moet onthou vir iemand wat buite geloof staan, wat glad nog nie in God glo nie, wat nie in die Heilige Gees glo nie, wat nie weet of hy in God die enig mag glo nie, vir so iemand beteken dit niks. Jy het net vir my enkel gesê wat jy glo. As jy gesê, as jy sê ek glo omdat ek uitverkies is, dan beteken dit net ehm um, jy, jy, jy moet eers glo dat daar 'n God is. Jy moet eers glo dat daar 'n uitverkiesing is voordat jy kan glo ek is ek glo omdat ek uitverkies is. En weer eens vir iemand wat buite geloof staan, gaan dit nie noodwendig sin maak nie. Vir iemand wat uh anders as ek dink, gaan dit gaan dit nie noodwendig sin maak nie. Hy sê en toe sê hy die volgende wat ek net nog gesê het. Toe sê hy: "Dis nie meer genoeg in vandag se tyd dat ons mekaar dat die kerk vir ons mense leer wat ons glo nie. Ons moet vir hulle leer waarom ons daai dinge glo. Nou die antwoorde van die studente was nie verkeerd vanuit 'n teologiese hoek nie. Natuurlik is ons gelowig omdat die Heilige Gees ons geloof gee. Uh, de, uh, de, uh, uh baie van die dinge wat hulle gesê het kan heeltemal waar wees. Dis nie die punt nie. Die punt is net dis waar vir ons wat reeds geloof verstaan. Dis waar vir ons wat reeds binne die raamwerk van geloof beweeg. Maar hoe verantwoord ons vir onsself die redelike agter ons geloof. Thomas Aquinas het gepraat van faith seeking understanding. Hoe leer ek om te verstaan waarom ek glo wat ek glo? En tweede belangrik vir julle soos Moreletta wat wat wat baie evangelies gedre evangelies gedrewe is en wat baie evangelisties ingestel is. Hoe verduidelik ek vir iemand buite geloof waarom ek glo wat ek glo? Ehm um, so kom ons praat net eers 'n bietjie daaroor. En ek wil heel eers net vir julle 'n teksgedeelte voorhou en dit is waar ons bietjie kom by die woord apologia. In 1 Petrus 3 vers 15 dan sê Petrus vir ons die volgende. Hy sê: "In julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe is." So hier sê Petrus dat ons moet vir mense wat buite die gemeente staan, ons moet vir hulle 'n verduideliking kan gee, ons moet vir hulle antwoord kan gee wanneer hulle van ons 'n verduideliking eis oor hierdie ongelooflike geloof wat wat ons hier in ons eh, hou. Uh ons moet hulle kan ons moet hulle kan 'n verduideliking gee. Ons moet hulle 'n redelike verduideliking kan gee. Nou daai daai die Griekse woordjie vir antwoord gee, dis apologeo of apologia as jy wil. En dit beteken om rasioneel 'n antwoord te kan gee vir mense wat uh nie glo nie. Ehm um, en nou dis bietjie van 'n probleem want ons lewe in 'n samelewing vandag waar redelikheid en geloof of redelikheid en geestelikheid teenoor mekaar gestel word. Enige ding wat intellektueel klink, voel vir ons ongeestelik. Die oomblik as jy begin redeneer met iemand en sê mense nie wow wow nee, yes, jy moenie met mense redeneer nie. Net die Heilige Gees kan hulle oortuig. Jy moet nooit met 'n ongelowige redeneer nie. Nou, dit mag dalk baie mooi en baie geestelik klink. Maar ek wil net julle gou deur 'n paar teksgedeeltes vat hier tussen Handelinge 17 tot 19. Ek het 'n paar tekste saamgebring net om 'n bietjie vir julle te wys wat hoe het Paulus evangelisasie gedoen en hoe het hy apologetiek gebruik. Uh ek ek gaan sommer net ons begin by Handelinge 17 vers 1 en 2. Daar sou staan Paulus hulle het deur Amphipolis en Apollonia na Tesalonika toe gereis waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, met ander woorde hy het dit gereeld gedoen, het hy daarin gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode ge redeneer. Hy het met hulle geredeneer. So waar kom ons aan die punt aan die hele ding dat ons nie met mense mag redeneer nie? Ehm um, kom ek gaan verder. Ehm um, in Handelinge 18 vers 4. Natuurlik sê hy later in hoofstuk 17 praat hy weer 'n keer van redeneer hier in vers te 17 vers 17 trouens. Praat hy weer van redeneer. Kom ek lees vir julle wat sê hoofstuk 18 vers 4. Daar staan: "Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig." Wow. Daar's altyd die goed wat die kerk sê jy mag nie doen nie. Jy mag nie met mense redeneer nie mag nie met 'n ateïs redeneer nie en jy mag hulle nie probeer oortuig nie, die Heilige Gees oortuig hulle. Daar in albei daar kry ons hier in een teksgedeelte. Hier doen Paulus albei. Hy redeneer met die mense en hy probeer hulle oortuig. Oortuiging is 'n onsaglike belangrike deel van Christ, van die Christelike boodskap. Paulus is nie beskaam daaroor dat hy sy rede gebruik nie en natuurlik dis onthou net hierdie hierdie is in die boek Handelinge nê Handelinge en die Lukas Evangelie. Dis die twee boeke van die Heilige Gees. Vir Lukas is die Heilige Gees kardinaal belangrik. In Handelinge lees ons hoe die vroeë kerk veld gewen het deur die krag en vooruitgang van die Heilige Gees. Hoe die Gees hulle vooruitgegaan het en hulle nuwe grense oorgesteek het. En met nuwe mense gesels het in daar op die Areopagus in Lystra in hoofstuk 14 en hoofstuk 13 praat hy met die Jode. In hoofstuk 22 is hy daar voor uh, uh, is net na die gevange geneem is dan in Jerusalem gee hy 'n groot toespraak. In hoofstuk 26 is hy voor voor Agrippa ehm um, en en Felix. Uh as eh uh, uh, uh, miskien is Felix toe al dood, miskien is dit Festus, Festus en Agrippa waarvoor hy staan. En hy's gedurig besig om veld te wen en vir Paulus hy doen dit als in die kragveld van die Heilige Gees. Dis die Gees wat hom dryf, dis die Gees wat hom uh, neem om hierdie pad te stap. Maar vir Paulus is rede en die werk van die Heilige Gees nie teenoor mekaar nie. Trouwens, die Gees gebruik juis 'n mens se rede. Hoor wat sê uh Lukas verder in Handelinge 18 vers 19. By hulle aankoms in Efese het Paulus en sy reisgenote, ekskuus, het Paulus sy reisgenote verlaat en in 'n sinagoge ingegaan waar hy met die Jode geredeneer het. In 'n laaste enetjie, net om die spykervinaal in te slaan, hoofstuk 19 vers 8. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in 'n sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer probeer oortuig. En dan kan jy eh, eh, deur die res van Handelinge lees, hoofstuk 28, die laaste hoofstuk van Handig van Handelinge eindig so. Dan sê hy, en Paulus was daar net toe toe nou in huisarrest gewees, daar in Rome, En elke dag was hy egter met vrymoedigheid het hy het hy die evangelie verkondig en met die mense geredeneer oor die koninkryk van God. Die woord redeneer, die Griekse woordjie dialegeto. Uh eh, jy kan hoor ons uh, ons uh, lei die woord dialoog daarvan af. Paulus het gedialoog met die mense. Trouwens, die een teks wat ek nie vir julle genoem het nie, wat julle gerus 'n bietjie kan gaan kyk is Handelinge 17 vers 17. Ek het hom net net genoem. Waar Paulus sê Eh, of waar Lukas sê Paulus het op die stadsplein met almal geredeneer op die op die agora die die die markplein met almal geredeneer wat bereid was om met hom 'n gesprek te hê. Nou daar's nogal baie baie belangrik want Lukas probeer daar vir Paulus posisioneer as die nuwe Sokrates. Sokrates was een van die groot Griekse filosofe wat 4 5 eeue voor Christus geleef het. En deur die werke van Plato kan ons agterkom wat se tipe persoon Sokrates was. En Sokrates het bekend gestaan daarvoor dat hy op die markpleine geredeneer het met enige iemand wat met hom wou gesels. In Lukas gebruik dieselfde sinskonstruksies, dieselfde Griekse idee as hy praat van dat Paulus op die op die markplein met die mense redeneer. Met ander woorde, wat probeer Lukas sê? Hy probeer sê Paulus wat die Christelike evangelie verteenwoordig, is die nuwe Sokrates. En die Christelike geloof is die nuwe filosofie. En dit is baie interessant want 3-4 eeue na Christus het Griekeland omtrent al hulle filosofie, ek wil nie sê op sy gesit nie, maar hulle het dit vervang met die evangelie van Jesus Christus. Dis waar die Grieks-Ortodokse kerk vandaan kom. So, net om te sê dat apologetiek waarmee ons gaan besig wees vir die volgende paar weke is 'n Heilige Gees gedrewe oefening dat ons ons rede uh <laughs> gebruik saam met al die ander dinge wat die Here gebruik in ons lewe. En kom ek vra vir jou of kom ek sê eers, die kerk het sy vermoë om te redeneer verloor. En dis waarom ons evangelis ons evangelisasie pogings so swak is deesdae. Dis waarom uh eh, evangelisasie vandag veral in die NG Kerk het 'n verleentheid geword. Ons weet nie meer hoe om te evangeliseer nie. Ons ou metodes werk nie meer nie. Hulle werk net as jy reeds met hierdie mense 'n lang pad gestap het en lang gesprekke met hulle gevoer het. So kom ek vra vir jou. Hoe hoe lyk jou redenasie vermoë? Kan jy redeneer? En jy sal gou agterkom die antwoorde wat ons vir mekaar as Christene gee. Die uh die argumente wat ons dink goeie argumente is hier tussen ons onderling klink als baie goed totdat jy begin praat met mense wat regtig skepties is. Met mense wat regtig nie glo nie, dan kan jy dan kom jy agter, o gats, my argumente werk nie heeltemal so goed soos wat ek gedink het dit gaan werk nie. En daarom is dit so belangrik dat ons onsself op die markplein sal vind elke dag en dat ons actually sal besig wees om met mense te stoei, om met mense te gesels, om met mense te redeneer. So um om vir mense nie net te sê hoekom eh, of ekskuus wat ons moet glo nie, maar ook hoekom ons moet glo. En ek moet vir julle sê ons jong mense vandag, hulle vra hierdie kritiese vrae. As jy ouer is, dan moet jy jou kind hierdie goed leer hoe om te dink en hoe om te redeneer. Ek moet vir julle sê, ek weet nie hoe dit hier by julle by Morletta is nie. Daar's nie 'n week wat wat bygaan met 'n ouer paar in Oosterlikse gemeente my nie kontak. En vir my sê Rudolf, ek is totaal flabbergasted. Ek is ek is to, ek is totaal ontstel. My kind is op die hoërskool. En hy pas my laat weet hy glo nou nie meer nie. Sal jy met hom 'n gesprek hê asseblief? Ons het ons ouers, ons mense nie toegerus in ons disippelskap proses. Hoe hoe om regtig te dink en te redeneer rondom ons geloof nie. Maar dis belangrik om te onthou. Geloof is nie bloot net 'n kopding nie. Geloof is nie net 'n intellektuele ding nie. Natuurlik nie. Geloof is 'n lewensding. Daarom gebruik die Here allerhande soort van dinge om ons tot geloof te bring. Nie net redes nie. Histories en die geskiedenis het uh, wel die Bybel leer eintlik vir ons God gebruik drie dinge. Die Heilige Gees gebruik drie dinge om mense tot geloof te bring. Hy gebruik die skepping, hy gebruik die geskiedenis en hy gebruik community, gemeenskap met medegelowiges. Gebruik verhoudings met ander woorde. Heel eers is die skepping. Psalm 19 sê dit vir ons dat Die skepping het die Here vir ons gegee sodat ons hom sal kan raak sien. So die Here gebruik die skepping, maar ook daarom gebruik hy enige dissipline, e, e, e, enige wetenskaplike dissipline wat die wat die wat besig is om die skepping te bestudeer en dat die skepping om te sien en um ehm, 'n studie te maak van die skepping. Gebruik hy ook om mense tot geloof te bring. Hy kan jou gebruik terwyl jy net in die berge sit en die sonsopkoms kyk. Hy kan dit gebruik om mense tot geloof te bring. Hy kan. Maar gebruik ook die geskiedenis. En dit is waar Jesus se verhaal baie belangrik is. Ons moet een ding onthou. Dit dis die een ding wat die Jode en die Christene onderskei het van enige ander van die antieke godsdienste van daardie tyd. Enige ander antieke godsdiens, as hulle godsdiens geskryf het, het hulle mitologie geskryf. Het hulle vertel van Mithras, jy weet wat wat wat uit 'n klip gebore is en uh, toe later het hy gesterf, jy weet, en 'n uh, klomp dinge tussenin het gebeur en hy het sy hy het ook 'n klomp disippels gehad Of hulle vertel die storie van Olympus en Zeus en Apollo wat op Olympus bly en die gode ehm um, Hera en en uh eh, 'n klomp van die ander gode wat wat wat wat wat, wat uh eh, uh eh, Dionysius, die god vir drank en dronkenskap en al die ander gode. Pluto wat op Olympus gebly het. Of hulle die storie vertel van die Egiptiese storie van van Isis en Osiris. Maar die Jode as hulle godsdiens geskryf het, lees maar die Ou Testament, het hulle geskiedenis geskryf. Hulle geskryf hoe God hulle ontmoet het in die ware lewe, in die regte lewe. As Lukas die evangelie van Jesus begin dan dan begin hy in die eerste vers 4 verse en dan sê hy vir Theophilus, Theophilus, ek het hierdie goeters al so deeglik nagevors. Ek het gaan kyk of dit waar is. Ek het die volgorde van die goed bestudeer. Ek het die presisie, die akkuraatheid van hierdie goedes bestudeer en ek wil hê jy moet weet hierdie goed is waar, maar is omdat ons dit goed bestudeer het. Hy het histories gaan kyk, hy het geskiedkundig gaan kyk dan as hoe die Here openbaar homself in die geskiedenis. En daarom kan die Heilige Gees ook dit gebruik. Uh stories uit die geskiedenis uit, verhale uit die geskiedenis uit of selfs 'n formele studie uit die geskiedenis uit om ons te oortuig. Maar laastens gebruik die Here ook verhoudings en hy gebruik community. Die Here gebruik sy kerk. Hy gebruik sy gemeenskap. En dis natuurlik dis een van die beste apologetiese argumente. Is as jy 'n nie gelowige kan betrek by 'n gemeente wat great is, by 'n gemeente wat reg werk, by 'n gemeente waar die predikante in sink is met mekaar, waar hulle eensgesind is. Nie oor al saamstem nie, maar waar hulle ten minste eensgesind is, waar hulle volwasse optree, waar hulle vir mekaar ruimte maak. Daar daar daag die Here op op 'n baie spesiale manier en hy lei mense na God toe. En daarom in die daaglikse emosies van verhoudings, in die messiness van verhoudings, <clears throat> in on, deur ons trane, maar ook deur ons denke, deur ons lewens, dit wat ons doen elke dag, ons aksies, dit alles kan die Here gebruik om hom eh, om ons na hom toe te lei. Maar in vandag in die kerk is die redelikheid die een element wat ontbreek. Ons maak nie genoeg van die rede nie. En daarom het 'n baie goeie vriendin vir my wat eh, sy is vandag 'n eh, sy was professor in filosofie by Tikkies gewees, het my gesê Rudolf, toe ek tot geloof kom, ek het buite die kerk tot geloof gekom, want die kerk het net nie my denke geakkommodeer nie. Ek is 'n filosoof. En ek ek ek, ek en sy sê vir my ek probeer nie arrogant klink nie, maar ek ek het ek het baie kerke probeer besoek. En ek luister ek aan die dominee en dink ek ek weet meer as hierdie ou. Ek ek kan nie na hom luister nie. En uh, toe uiteindelik het, het, het sy by 'n gemeentetjie opgedaag wat ek en 'n vriend van my gestig het in 2011 wat ons noem dialoog waar ons engage met met skeptiese mense en met nie gelowige mense. En daar het sy saam met ons 'n tuiste gevind. Maar as omdat dialoog ruimte gemaak het vir rede ook. Geloof uh of rede alleen kan jy nie by geloof uitbring nie. Jy het meer nodig as net rede, maar jy het rede ook nodig. Party mense word baie meer emosioneel aangeraak. Party mense word deur verhoudings aangeraak. Party mense word deur die natuur aangeraak. Party mense word deur hulle redelikheid aangeraak. En en meeste van die tyd is dit 'n kombinasie van al daai dinge. So die Here gebruik al hierdie dinge. Hy gebruik die skepping met al sy ehm um, verskillende nuances. Hy gebruik die geskiedenis en hy gebruik die uh die community onderling. Met ander woorde, hy gebruik die ganse lewe om mense tot geloof te bring in Jesus Christus. Uh hierdie is die einde van die eerste sessie en ek wou net hê dat ons oor hierdie uh een ding moet duidelik wees. Dat ons gaan besig wees in die volgende paar kere met wat ons noem apologetiek en ons gaan praat oor redes waarom ons glo. En ons hoop dat julle ons verder sal join en uh, voordat ons mekaar er, finaal tot sien sê met hierdie eerste sessie, kom ek bid vir ons saam. En dan vra ons die Here se blessing en sy seën ook op die res van wat gaan gebeur. Ons lewende Here, Hemelse Vader, Gees van God, Here, dankie vir u goedheid, u waarheid en u skoonheid in ons lewens en ons wil vir u vra, Here, dat u ons journey sal seën oor die volgende paar weke waar ons bietjie net gaan saam dink oor hoe werk geloof en hoe kan ons vir iemand buite geloof verduidelik waarom ons glo wat ons glo. Lei ons asseblief, wees met ons, Here. Dankie dat ons weet dat U is en ons bid, Here, dat baie baie baie mense U sal ontmoet as gevolg van hierdie paar weekies wat ons saam met mekaar spandeer het. Wees met hierdie gemeente Here, wees met Morletta en hulle journey saam met U in hierdie baie vreemde tye waar ons ons self bevind vandag Here. Bring U nuwe lewe en hierdie krag en die liefde van U Gees. Ons bid dit alles in Jesus naam en daarom by ons huise kan ons almal sê amen. Thank you.